මෙරට මාධ්‍ය සහ ටෙලිනාට්‍ය ශේත්‍රයේ විශිෂ්ටයින් ඇගීමට ලක් කෙරෙන රයිකම් ටෙලි සම්මාන උළෙල අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් ඊයේ රාත්‍රියේ පැවැත්වුණා. එම සම්මාන උළෙලේදී ලංකාවේ වඩාත්ම ජනගත ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් අතරට සියත ප්‍රවෘත්තිද නිර්දේශ වුණා. ව්‍රයිකම් ටෙලි සම්මාන උළෙලේදී සියත ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අපක්ෂපාතී පුවත් සමාලෝචන විශේෂාංගය උදෙසා ජූරියේ විශේෂ සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. මෙම සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවේ සියත ප්‍රවෘත්තිංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ලාල් හේමන්ත මාවලගේ. සියත ප්‍රවෘත්තිංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු උදේශාන් ඉඩමගෙදර සහ කාර්යභාර සංස්කාරකවරියක ලෙස කටයුතු කරන ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු මෙවර සම්මාන උළෙලේ විශිෂ්ටතම ප්‍රවෘත්ති නිවේදක නිවේදිකා සිංහල කාණ්ඩයන්හි නිර්දේශිත නාම අතරටද එක් වුණා. පාට පක්ෂ බෙහෙද නැති ජනතාවගේ ටෙලිවිෂන් නාලිකාව ශ්‍රී ලාංකේය මාධ්‍යකරණේ මහජන නියෝජිත සියත ටීවී. අහසේ සිංහල දමිල ඉංග්‍රීසි භාෂාත්‍රිත්වයම නියෝජනය කරන රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි නාලිකා කිහිපයකින්ම මෙරට ජන මනස පෝෂණය කරන වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ අපි කිසි විටකත් රේටින් පසුපස හඹා නොයන්නේ කවදත් ජනතාවගේ හදවත් තුළ සියත නාමය සන්නාමයක්ව ඇති බව රටම දන්නා නිසයි. අපට ඇති වටිනාම සම්මානය කවදත් අප සමග රැඳී සිටින ප්‍රේක්ෂක ඔබයි. මෙරට ජනමාධ්‍ය සහ ටෙලිනාට්‍ය ශේෂත්‍රවල විශිෂ්ටයින් අගයන සම්මාන උළෙලවලදී ජනතාවගේ සැබෑ ජනමතය නිරූපණය කරන ප්‍රශස්ත ටෙලිවිෂන් වැඩසටහන් ඇගීම ඉමහත් සතුටට කාරණාව. අපක්ෂපාතීව රටේ ජනතාවගේ ඇත්ත දැනගැනීමේ අයිතිය වෙනුවෙන් හැමදාමත් ඇප කැපවන මෙරට මාධ්‍යකරණේ මහජන නියෝජිතයා වශයෙන් සියත TV හැමදාමත් සම්මානයට පාත්‍රවුණේ ප්‍රේක්ෂක ඔබ අප අප කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය නිසාමයි. මෙරට මාධ්‍ය සහ ටෙලිනාට්‍ය ශේෂත්‍රයේ විශිෂ්ටයින් ඇගේීමට ලක්කිරෙන රයිගම් ටෙලි සම්මාන උළෙල අතිඋත්කර්ශවත් අන්දමින් ඒ රාත්‍රියයේ පැවැත්වනා. මෙවර රයිගම්ටෙලි සම්මානුලලේදී සම්මානයට පාත්‍ර වූයේ දෙදහස් විසි දෙක වසරේ මාධ්‍ය සහ ටෙලිනාට්‍ය ශේෂ්ත්‍රවල සුවිශිෂ්ට නිර්මාණ සහ එම නිර්මාණකරුවන්. කවදත් ජනතාවගේ ගෞරවයට සහ ජනාදරයට පාත්‍රවන සියත TVී අප මෙවරත් රයිගම් සම්මාන උළලේදී ඇගයුමට පාත්‍ර වුණා. දිවයිනේ සියලු තරංගකාරී ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් අතුරින් වඩා ජනගතම ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් අතරට සියත ප්‍රවෘත්ති මෙවර තේරී පත් වුණා. හදවතින්ම සියතට සතුටු වෙන්න පුළුවන් විදිහේ පාරකයි ගමන් කරමින් ඉන්නේ. කාටහරි උමනාව තිබෙනවා නම් ඔය එක එක තැන්වල ගෙවල්වල හයි කරලා තියෙන කෑලි දෙසිය පණහාක තුන්සියක විතර ඔය රේටින් කියන ගැජට් ඇතුළේ සියල්ල තීන්දු කරන සමහරුන්ට උමනා නම් බැහැල්ල බලන්න සමාජයට තමන් ගැන කතා කරන නාලිකාවක් එක්ක ජනතාව කොහොමද හිටගන්න කියන එක. ජන හදවත්හි කවදත් මුල් බැසගත් සියත ප්‍රවෘත්ති ජනගත ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් අතරට ගෙනෙන්නට අපට සවිය වුණේ ඔබෙන් ලද නොමද ප්‍රේක්ෂකාදරයයි. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය මෙරට විද්‍යුත් මාධ්‍යයේ නවමු අත්දැකීමක් ටෙලිවැකි දෙසිය හතලිස්තුනක් මේ වන විට ලියා අවසන්. එහිදී අපගේ විවේචනයට පැසසුමට සියල්ලු පක්ෂ ඉලක්ක වූ බව අප මෙහිදී කිව යුතුයි. රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය මෙවර රයිගම් ටෙලි සම්මානුලලේදී ජූරිය විශේෂ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබවා. එම සම්මානය හිමිකරගත්තේ සියත ප්‍රෘතියන්ශ්‍රයේ අධ්‍යක්ෂ සහ උපදේශක ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ලාල් හේමන්තමාවලගේ. රයිගම් ටෙලිස් දෙදහස් විසි දෙක ජූරියේ කුසලතා සම්මානය. සියත TV නාලිකාවේ විකාශය වන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අපක්ෂපාති පුවත් සමාලෝචන විශේෂාංගය උදෙසා ලාල් හේමන්ත මාවලගේ අද ඉල් මහ පෝයයි බුදු සමයට අදාළ තර්ජන ගර්ජන සහ මර්ධන මැද රටේ ජනතාවගේ ඇත්ත දැනගැනීමේ පරමෝත්‍රෘෂ්ට අයිතිය වෙනුවෙන් නොබියව ජනතාව සමග සිටගත් සියත ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අපක්ෂපාතී පුවත් සමාලෝචන වැඩසටහන ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වුණේ සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකික සබුද්ධිමත් ප්‍රේක්ෂක ඔබ ලද ජයග්‍රහණයක් ලෙසයි. මෙම සම්මානුලලේ විශිෂ්ටතම ප්‍රවෘත්ති නිවේදක නිවේදිකා සිංහල කාණ්ඩයන්හි නිර්දේශිතනාම අතරට සියත ටීවී ගෙන එන්නටත් මෙවා උපකාර අපට හැකි වුණා. එ අනුව සියත ප්‍රෘතියන්ශයේ ජේෂ්ඨ කළමනාකාර උදේශාන් ඉඩමගෙදර සහ කාර්යභාර සංස්කාරකවරියක වන ලක්ෂිකා ප්‍රනාන්දු එම සම්මානයන්හි නිර්දේශිත නාමාතරට තේරී පත් වුණා. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්‍රවෘති නිවේදක සිංහල. නිර්දේශිත නාම. උදයශාන්ත කුමාර ඉඩමගෙදර සියත TV. වසරේ විශිෂ්ටතම රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකා සිංහල. නිර්දේශිත නාම. ලක්ෂිකා නවෝදානී ප්‍රනාන්දු සියත TV. අපක්ෂපාති මධ්‍යස්ථ තොරතුරු වාර්තාකරණය වෙනුවෙන් ඇප කැපවන සියත ප්‍රවෘත්ති කෙරෙහි කවදත් විශ්වාසය තබන සුවහසක් ප්‍රේක්ෂකීනි. අප ලැබූ මේ සම්මානයේ සැබෑ හිමිකාරීත්වය ඔබටයි. සුවහසක් සියත ප්‍රේක්ෂක ඔබට අපගේ ගෞරවනීය ප්‍රනාමය අපේ මහිමේ අප